Bugungi maxsus videomizda Galaxy A13 telefoni. Galaxy A13 telefonimizni juda ham narxiga arziydigan telefon. Biz tekshirib chiqdik. Abituriyentlar iPhone telefonining yoniga, ya'ni bitta Android telefon qo'shib qo'ysa ziyon qilmaydi. Qani ketdik. dizayniga ahamiyat beradigan bo'lsak orqa qismi juda ham chiroyli shishaga o'xshaydi lekin plastik yon atroflari ham plastik o'ng tomonida ovozni baland past qiladigan knopkasi va telefonni blokirovka qiladigan atpechatkasi joylashgan past qismiga keladigan bo'lsak past qismida zaryad yoladigan qismi type c kolonkasi bitta mikrofoni va ko'pchilik yoqadigan 3,5 mm audio jacki ham bor chap tomonida esa sim karta va qo'shimcha fleshka qo'yadigan joyi bor tepa qismida faqatgina mikrofoni joylashgan ekraniga keladigan bo'lsak ekrani 6.6 dyum ips matritsa full hd plus 60 gertzda ishlaydi steklosi gorilla glass 5 telefonimizdan ichki miyasiga keladigan bo'lsak samsung exynos 850 8 yadrdan iborat 6 gigabaytli avzudan iborat va 3 ga 32 4 ga 64 6 ga 128 talisi bor programmani обеспечениesiga kiradigan bo'lsak sistemasi android 12 da ishlaydi o'zini sistemaviy Samsung samsungga one ui 4.1 bir versiyasida chiqadi o'zini korobkasidan telefonimizni baquvvat batareykasiga keldi batareykasi oho ikki kunga bemalol yetadi chunki 5000 ming amperlik batareyka qo'yilgan korobkasidan usb type c kabeli chiqadi va qo'shimcha 15 besh vattlik ham chiqadi 25 vattli golovkani ham поддержка qiladi uning uchun instagram manzili ya'ni case brandga murojaat qilsangiz, sizlarga arzon narxda skidka narxda agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar hozir o'zda kanalimizga obuna bo'ling videolarimizga like bosing kommentariya yozib qoldiring kamerasiga keladigan bo'lsak to'rtta bilan qoplangan ekan shunda kamerasida olingan video rasmlarni ko'rsanglar bo'ladi asosiy kamerasi 50 megapiksel sherik oladigan kamerasi 5 megapiksel makro kadrlarni oladigan kamerasi 2 megapiksel portretni rejim qilib oladigan kamerasi 2 megapiksel selfi kamerasi 8 megapiksel galaxy a 13 telefonimizda full hd 30 ta kadr yozyapmiz unaqa zo'r emas kачествоsi yaxshi bo'ladi narxiga arziydi qo'limda olamdan mikrofoni o'ziniki telefon oldi kamerasida ham full hd o'ttizta kadr yozyapti sifati unaqa har doimgidek zo'r emas bu telefonim chunki byudjetniy lekin narxiga arziydi telefonimizdan narxiga keladigan bo'lsak hozirgi kunda sakson dollar narxiga arziydi deb bemalol ayta olaman chunki menga yoqadigan ko'p narsalari bor ekan qanaqadir savolinglar bo'lsa kommentda yozib qoldiringlar biz maksimal darajada javob berishga harakat qilamiz sizlar bilan aziz bo'ldi keyingi videogacha xayr